गुरुदेव मेरा प्रश्न है आज का युवा बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाता है हम लोग भी कई बार ऐसा होता है कि डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो ऐसा इसके क्या कारण है और ऐसा क्या करें इसके उपाय बताइए देखिए डिप्रेशन आता कब है पहले तो ये सोचो जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं डिप्रेशन क्यों आता है जब हम अपने सिचुएशन के साथ अपने इमोशन का तालमेल नहीं बना पाते हमारा मन उनको पचा नहीं पाता तो हमारे अंदर तनाव आता है और ये तनाव बढ़ करके डिप्रेशन का रूप ले लेता है यदि हम चीज़ों को इग्नोर करने की कला विकसित कर लें और चीज़ों से अप्रभावित रहना सीख लें तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं डिप्रेशन से बचने के लिए कुछ खास बातें कहता हूँ पहली बात तो लोगों को पॉजिटिव सोचना चाहिए जो पॉजिटिव सोचने वाले लोग होते हैं वो जल्दी डिप्रेशन में नहीं होते दूसरी बात उनके अंदर आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए हर बात में ये ना हो कि अब क्या होगा अब क्या होगा नहीं आशा आज खराब हुआ कल अच्छा होगा सब अच्छा होगा सब अच्छा होगा ये आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए कि नहीं रात है तो सुबह प्रभात होगा इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है तीसरी बात उन्हें ये सोचना चाहिए कि संसार में जो कुछ भी है अच्छा हो या बुरा टिकाऊ नहीं है बीत जाने वाला है आज मेरे सामने कष्ट आया ये कष्ट भी नष्ट होगा परेशानी आई हैं परेशानियाँ भी दूर होगी जीवन में बदलाव आएगा ये सोच अगर मन में आती है तो उससे भी अपने आप को बचाया जा सकता है और चौथी बात अपने आप को नकारात्मकता से बचा करके रखें यदि इन चारों बातों को ध्यान में रख के चले तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार का डिप्रेशन व्यक्ति के चित्त में हावी होगा